assalomu alaykum do'stlar siz english clubhouse kanaldasiz. siz bilan har doimgidek Shohroq ak mana bugun 2022 yangi yilni birinchi kuniga ham qadam tashladik avvalambor barchangizni ushbu yangi yil bilan tabriklayman nimaiki ezgu niyatlaringiz va rejalaringiz mana shu yangi yil uchun bo'lsa barchasiga oshiq bilan erishishingizni tilab qolaman Xo'p, qani bo'lmasam bugungi darsligimizni boshladik o'tgan darslikda esingizda bo'lsa get fe'lini o'nta ma'nosini o'rgangan edik ya'ni ko'p ishlatiladigan o'nta ma'nolarini bugungi darsligimizda xuddi mana shu get fe'li kabi take fe'lini o'nta ko'p ishlatiladigan ma'nolarini o'rganamiz Xo'p, bu darslikda o'tilgan barcha materiallarni Telegram kanalda ham topishingiz mumkin. Undan tashqari ko'plab foydali ingliz tilini oshirish uchun materiallarni ham mana shu Telegram kanalda olishingiz mumkin. Kanalga silkani opisaniyada va kommentariyada yozib qoldiraman. Xo'p, endi darsni boshladik. Xo'p, birinchisi tek fe'lini siz qachonki dori ichish yoki qabul qilish haqida gapirganingizda mana shu tekni ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni, misol uchun The doctor will ask if you're taking any medicine. The doctor will ask if you're taking any medicine. Ya'ni bu yerda aytibdi, sen birorta dori qabul qilyapsanmi yoki dori ichyapsanmi? yoki yo'qmi doktor so'raydi doktor sen dori ichyapsanmi yo'qmi so'raydi degan ma'noda take any medicine take a medicine yoki take a painkiller before time take a painkiller before time yana aytyapti uxlash vaqtidan oldin og'riq qoldiruvchi dori qabul qil yoki og'riq qoldiruvchi dori ich painkiller o'sha og'riq qoldiruvchi dori navbatdagisi take'ni olib bormoq ma'nosida ham ishlatiladi ya'ni agar inglizcha bring bring so'zini bilsangiz xuddi mana shunga o'xshash ma'noda keladi misol uchun did you take him to the school did you take him to the school ya'ni bu yerda aytyapti sen uni maktabga olib bordingmi did you take him to the school yoki I can take you home if you want. I can take you home if you want. Ya'ni seni uyga olib borishim mumkin yoki uyga olib borib qo'yishim mumkin agar xohlasang. Take you home. Navbatdagisi take ni har xil otlar bilan birgalikda ishlatiladi. Ba'zi bir otlar bilan keladi. Shunda o'sha otni bajarish ma'nosida keladi. Ya'ni noun noun inglizcha inglizchada noun ot bo'ladi o'zbekcha tarjima qilganda ya'ni qandaydir ot bilan birgalikda kelganda ana shu otni fe'lga aylantirib yuboradi ma'nosini misol uchun misol ko'rsa oson bo'ladi tushunish baribir would you like to take a look would you like to take a look aytyapti bu yerda qarab ko'rasizmi qarab ko'rishni xohlaysizmi take a look look degani o'sha qarash endi take a look qaramoq qarab ko'rmoq fe'lga aylantirib yuboryapti ma'nosini take a look yoki yana bir misol he's taking a shower he's taking a shower bu yerda shower o'sha dush qabul qilish ot ot bo'lib kelyapti endi taking a shower take a shower bu e, mana shu showerni otga aylantirib e, fe'lga aylantirib yuboryapti ya'ni dush qabul qilmoq he's taking a shower yoki she took a deep breath and went on. She took a deep breath and went on. U chuqur nafas oldi va davom etdi. Took bu uh, take fe'lini o'tgan zamon shakli, ya'ni noto'g'ri fe'l hisoblanadi take. Demak, take a deep breath bu chuqur nafas olmoq. A deep breath chuqur nafas bo'lsa, take qo'shilganda bunga endi ana shu harakatni chuqur nafas olishni bajarish bo'lib kelyapti take a deep breath yoki please take a sit mm -hmm. marhamat o'tiring please take a sit take a sit sit o'sha o'rindiq bo'lsa o'rindiq bu yerda endi ana shu o'rindiq o'tirish joyi bo'lsa o'sha o'tirish joyi bilan nimadir qilish ma'nosida kelyapti take a sit oddiy qilib aytganda o'sha joyni o'tiradigan joyni olmoq yoki o'tirmoq sit down bilan bir xil bo'ladi take a sit sit down so'zi bilan ma'nosi bir xil ho'p yoki take olmoq ya'ni qanaqa ma'noda olmoq remove degan so'zni bilsangiz ingliz tilida mana shunga o'xshaydi take um, off yoki from bilan birgalikda keladi ya'ni ko'pincha orasida so'z bo'ladi misolga qaraylik tushunish yaxshiroq take your feet off the table Take your feet off the table. Demak, bu yerda aytyapti, oyog'ingni ol deyapti. Nimadan? Off the table. stoldan. Stoldan oyog'ingni ol, remove, olib tashla oyog'ingni, biror nima, biror joyda turgan bo'lsa, o'sha joydan olib tashlash, olib yuborish, olib qo'yish degan ma'noda. Yoki someone has taken a pen from my desk. Someone has taken a pen from my desk. demak bu yerda aytyapti kimdir meni stolimdan ruchka olibdi yoki oldi navbatdagisi take yana olmoq ma'nosida ya'ni qanaqa ma'noda olmoq biror nimaga energiya pul vaqtni ketishi vaqtni sarflanishi ham take bilan birga ishlatiladi misol uchun how long is this going to take how long is this going to take demak bu qancha oladi bunga qancha vaqt ketadi how long deganda qancha vaqt ketishini nazarda tutyapti bunga qancha ketadi bu qancha vaqt oladi yoki it takes a lot of energy to do this it takes a lot of energy to do this demak buni qilish uchun ko'pgina energiya ketadi buni qilish uchun juda yam ko'p energiya ketadi yoki buni qilish juda yam ko'p energiya oladi yoki repairing this takes a lot of money. Repairing this takes a lot of money. Buni tuzatish yoki buni ta'mirlash ko'p pul oladi yoki buni ta'mirlashga ko'p pul ketadi degan ma'noda. Navbatdagisi take qabul qilmoq, ya'ni accept ga o'xshash ma'noda ham keladi. Misol uchun, will you take the job? Will you take the job? ya'ni kimdir sizga ish taklif qilyapti endi o'sha taklifni siz qabul qilasizmi yoki yo'qmi degan ma'noda so'rayapti will you take the job ishni qabul qilasizmi ishni olasizmi yoki if you take my advice you shouldn't go there if you take my advice you shouldn't go there bu yerda aytyapti agar meni maslahatimni olsangiz ya'ni meni maslahatimni qabul qilsangiz u yerga bormasangiz yaxshi bo'ladi bormasligingiz kerak degan ma'noda navbatdagisi qandaydir transport vositasidan foydalanishni ham yoki biror joyga qandaydir transport vositasida borish ham take bilan birga ishlatiladi misol uchun let's take a cab let's take a cab cab taksi degani hop keling taksida boramiz yoki keling taksi olamiz yoki taksi ushlaymiz u yerga degan ma'noda kelyapti ya'ni o'sha biror joyga ketyapsiz ana shu joyga taksida boramiz deb taklif qilyapsiz I usually take a bus to school I usually take a bus to school men odatda avtobusda boraman maktabga deyapti men maktabga odatda avtobusda boraman take a bus ho'p keyingisi qandaydir hop fanni kollejda maktabda yoki universitetda o'qish yoki birorta darsni olish ham take bilan ishlatiladi misol uchun are you taking french next year are you taking french next year kelasi yil fransuz tili ya'ni darsini olyapsanmi yoki olasanmi olmoqchimisan degan ma'noda are you taking french next year navbatdagisi We are taking mathematics together. We are taking mathematics together. Demak, biz birgalikda matematika fanini o'qiyapmiz degan ma'noda kelyapti. Biz birgalikda matematika darsini olyapmiz yoki. Xo'p, keyingisi imtihon yoki test topshirishda ham take-ni ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun, students are required to take this exam. Students are required to take this exam. Demak, talabalar talabalardan mana shu imtihonni olish talab qilinadi, deyapti. Demak, mana shu imtihonni olish, mana shu imtihonni topshirish talabalardan talab qilinadi. Take this exam. Yoki Have you taken the English test? Have you taken the English test? Demak, aytibdi bu yerda ingliz tili testini topshirdingmi? Xo'p, va hmm, so'nggisi chidamoq, biror nimani ko'tarmoq. Ya'ni sizni qanaqadir holatga, yomon vaziyatga sizni reaksiyangizda ham tekini ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun I can't take this anymore. I can't take this anymore. Ya'ni buni boshqa ko'tara olmayman, bunga boshqa chida olmayman degan ma'noda. Ya'ni qanaqadir yomon narsa sodir bo'laveryapti qayta-qayta, sizga u yoqmayapti, mana shunda siz i can't take this anymore ya'ni bo'ldi tamom buni men boshqa ko'tara olmayman e, bunga boshqa chidolmayman deb ishlatsangiz bo'ladi yoki yana bir misol she found his criticisms hard to take she found his criticisms hard to take ya'ni u uni tanqidlarini qabul qilishni nima deydi ko'tarishni juda yam qiyin deb bildi uni tanqidlarini judayam e, demak ko'tarish qiyin deb yoki qabul qilish qiyin deb topdi degan ma'noda ya'ni ko'tara olm ko'tarish judayam qiyin deb hisobladi desangiz bo'ladi ho'p mana shu oxirgisi edi e, sizga qaysi ma'nolari yangi bo'ldi tekni albatta kommentariyada yozib qoldiring Xo'p, bu darslikdagi materiallarni barchasi Telegram kanalida bo'ladi. Undan tashqari e, ko'plab foydali ingliz tilini oshirish uchun materiallarni ham ana shu english clubni telegram kanalida topsangiz bo'ladi ho'p bo'lmasam keyingi darslikda ko'rishguncha salomat bo'ling yana bir bor yangi yil bilan sizni tabriklab qolaman